ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಗತಿ ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸದೈವಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನಪದ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯೋ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಜಾನಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಜಾನಪದ ಒರ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಆ ಒರ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಆ ಒರ್ಯಾಲಿಟಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಜಾನಪದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಜಾನಪದ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ ಓದ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥವರಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಈ ಮಲೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾನಪದ ಬಹಳ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬುಕ್ ಆಗಿದಾವ ಆಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಪವಾಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಜಾನಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ